сейчас а, на перекрестке вот так прямо. Спасибо. Удачи. ожидание чуда. Сюрприз небольшой. Дамы! Нам открывайте. Привет. Привет. <laughs> приезду. Вот так вот, еще и, еще и на камеру тебя. Че, свалил он, да? Иди домой. Иди домой. Рыжий, пошли, пошли. Ну чё, прикольно же получилось? so jetzt mal.